يعطيكم العافيه شلونكم شو اخباركم مبارك عليكم تبقى من الشهر حبيت اشارككم هالفيديو أه تمارين منزليه طبعا عشان انتم عارفين الكل قاعد في البيت قاعد اتحرك بس اكل وصيام وعسى الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم ان شاء الله ويعدي ازمه فيروس كورونا ان شاء الله على خير راح نتمرن انا والبطل سبايدر مان ويلا نبلش بسم الله 조표 보다 연습 연습 어사이 연습 어사이 연습 야만 오케이 요 too. Ah. Aí, olha. Olha de errado, irmão. Ah. Okay. Olha, Samuel. Cheguei? Uau, e meio. هي إيه، بطل احسن طلعت كاميرا فوق هذه فوق يلا لا هاي نيكست يس يس ها هاي احسن اصعد فوق يلا سبعه بطل يلا سوي لي فوق تمام يلا جو 2 3 4 5 6 7 8 عندك اياها في البيت تقدر تستغلهم منها يا اوزان ومنها نفسهم اوكي Okay. Ja, unser. Ja, get down. <laughs> Give me five. Wow, spider one. Yalla, go home. Bye bye. Bye bye. See you soon.